Bienvenidas mentes brillantes, bienvenidos a Aprende con Daria, yo soy Daria. En el video de hoy practicaremos nuestra comprensión auditiva y vamos a revisar cómo funciona una llamada telefónica entre amigos, los kids. En un video anterior ya revisamos, ya repasamos un diálogo, contexto formal entre dos personas llamando a una empresa para imaginarse un poquito los pasos y los patrones que tiene una llamada telefónica te sugiero que puedas revisar ese diálogo. En el video de hoy hagamos el mismo ejercicio y nos enfocamos en un contexto más informal, una llamada entre dos amigas. Vamos a hacer la distribución de este video en tres partes. Primero repasar el diálogo en una velocidad un poquito más rápida, solamente para ir asimilando primero los nuevos sonidos. Luego una segunda repetición de ir desgranando un poquito cada frase para entender qué se está diciendo y quién dice qué cosa. Y una tercera repetición donde ya queremos practicar lo entendido en una velocidad un poquito más reducida. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido. Acá nos enfocamos en el estudio del idioma alemán paso a paso y de aprovechar este proceso al máximo. Si son temáticas que te llaman la atención, suscríbete al canal, haz clic a la campanita ahí abajo para recibir el aviso de los videos y comenzaremos con la materia de hoy. Tenemos a dos personas, tenemos a Elena y tenemos a Natalie. Natalie va a llamar a Elena por teléfono para preguntarla si va a venir al entrenamiento de voleibol y van a acordar una hora para juntarse. Vamos con la primera repetición. Hi Elena, hier es Natalie. Oh, hi Natalie, wie geht's dir? Super, danke. Kommst du heute zum Volleyballtraining? Natürlich. Wir, wir treffen uns um neun, oder? Ja, genau. Ah, perfekt. Dann sehen wir uns später. Okay, bis dann. Ciao, Natalie. Ciao, Elena. Vamos con el segundo repaso del diálogo y repasaremos parte por parte, frase por frase, qué se está diciendo. Hi, Elena. Hier ist Natalie. Hola, Elena. Natalie aquí. Hier ist Natalie. Hier ist Natalie. Oh, hi, Natalie. Wie geht's dir? Hola, Natalie. ¿Cómo estás? Super, danke. ¿Kommst du heute zum Volleyballtraining? Muy bien, gracias. ¿Vas a venir hoy día al entrenamiento de voleibol? Super, danke. Kommst du heute zum Volleyballtraining? Natürlich. Wir treffen uns um neun, oder? Claro que sí. Oh, por supuesto, natürlich. Wir treffen uns um 9 oder nos juntamos a las 9 o no. Wir treffen uns um 9 oder ja genau. Sí, exactamente. Ja, genau. Perfekt. Dann sehen wir uns später. Perfekt. Dann sehen wir uns später. Perfecto. Entonces nos veremos más tarde. Perfekt. Dann sehen wir uns später. Bis dann. Ciao Natalie. Hasta entonces. chao, Nos vemos Natalie. Bis dann. Ciao Natalie. Chao, Elena y chao Elena. Si repasamos un poquito el diálogo para ver los pasos que sigue una conversación por teléfono más informal, podemos ver también que hay ciertas similaridades con una conversación formal. La persona que llama por teléfono inicia por identificarse y luego hay ciertas expresiones fijas como preguntar cómo estás, que se aplican para abrir la conversación. Y luego los saludos en un contexto más informal. Si se acuerdan del video de los saludos en alemán, los saludos más informales pueden variar entre hallo o hi porque es ya de cierta cercanía entre las personas. Y lo mismo es para la despedida al final de una conversación, lo mismo que una despedida en persona donde entre amigos se aplican las versiones de tschüss o chao. Hi Elena, hier ist Natalie. Oh hi Natalie, wie geht's dir? Super, danke. Kommst du heute zum Volleyballtraining? Natürlich. Wir treffen uns um 9 Uhr, oder? Ja, genau. Perfekt. Dann sehen wir uns später. Bis dann. Ciao Natalie. Ciao Elena. Espero que te sea de mucha utilidad. Si te gustó el video, dale un mag y me alegro vernos en el siguiente video.